Merhaba Nes Game takipçileri. Ee, <laughs> biliyorum hepiniz e, aylardır beni bekliyorsunuz. Aylardır video çekmemi bekliyorsunuz. Eminim buna. E, nasıl dile getireceğimi bilmiyorum. Epeydir video çekemedim. E, iki ay oldu sanırım ortalama. İki, bir buçuk iki ay olmuştur evet. E, neden video çekemediğime gelince e, sürekli videolara ara veriyorum ama bu sefer ciddi bir sıkıntım vardı. E, biliyorsunuz ki yakın zamanda e, bilgisayar sistemimi değiştirdim. E, anakart aldım. Anakartım aldım anakart problemli çıktı. iade ettim. E, başka bir firmadan bir anakart da aldım. Gel görün ki o da problem çıkardı. E, onu da iade ettim. Evet şu an e, güncel stabil çalışan bir anakart üzerinden yayın yapıyorum. Yani pardon video çekiyorum. E, bayağı e, meşakkatli bir yolda ilerledim ve şu an karşınızdayım. Video çekiyorum. E, bir kısa bir duyuru videosu olacak. Öncelikle onu belirteyim. Videoları e, aksatmadan yine aynı şekilde devam edecek. E, programımızı izlemeyenlere e, ee, açsınlar, izlesinler bir e, önceki videoyu. Programımız yine aynı olacak. E, bir değişiklik olmazsa aynı şekilde devam edeceğiz. E, önümüz Ramazan. E, belki videoları bu kadar sık çekemeyebiliriz. Belki e, çok e, diyorum ama videoların e, bir kısmı durak diyebilir, e, ara verilebilir vesaire vesaire diyelim. Onun dışında ne söyleyeceğim? E, sistem özelliklerini merak edenler için e, göstereyim diyeceğim ama nasıl göstereceğim bilmiyorum. Bu arada Windows 8'e geçtim. Umarım bir sıkıntı çıkarmaz bana. Bayağı stabil çalışıyor şu an ve epey memnunum şu an. İyi geçmişim diyorum açıkçası. bir de son olarak bir şey söylemek istiyorum bildiğiniz üzere anakart, işlemci, ekran kartı vesaire vesaire değiştirdiğim için e, yayın yaptığım program, kayıt ettiğim program sıfırlandı. Yani format atmak zorunda kaldım. E, ses vesaire gibi problemler mevcut ise lütfen bunları yorum altında belirtin ki e, en kısa sürede düzeltmeye çalışayım. Sizin yorumlarınız doğrultusunda e, müdahale etmeye çalışacağım. Umarım başarılı olurum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ee, beni izlemeye e, devam edin. Takip etmeye devam edin. Çünkü videolar devam edecek. Yani uzun lafın kısası efsane geri döndü. Nes Jamie ile kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdiden teşekkür eder. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar. İyi eğlenceler.